Gol. Oh. Bırak hemen. Ah. Kapma. Kapma. Kapma. kapma. Hemen yürü. Hemen yürü. Yürüme. Bir. Bir. Evet. Göğsün baktığından. Ah. <laughs> Kramp girer. Normal abi. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Evet hep sen. Evet evet evet evet işte. Ah. Ah. 2, devam. 3, hep sende. 4, evet. 5. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu video harbiden özel ve güzel bir video olacak. Şu anda neredeyim? Fethiye'deyim. Ali Osman Gürsoy'un yanındayım. Burası onun salonu. Burayı Granite House yani e, kendi sponsorunun yerine çevirmiş. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir yer yapmış. Buranın ilk halini hatırlıyorum. Burayla alakası yok. Şimdi üstümü değiştirdim. Ali abinin yanına gidiyorum. Salon old school ve gerçekten güzel bir salon. Bana kendi stilinde bir göğüs antrenmanı yaptıracak. Antrenmanı size çekeceğim. Antrenmanın hepsini çekemeyebilirim ama açıklama kısmına yazacağım. Siz de Ali Osman Gürsoy stilinde göğüs antrenmanı yapabilirsiniz. Kral burada gördüğünüz gibi. <laughs> Abi ısınıyorum ben. Göğüs antrenmanı başlıyoruz bu antrenmanı... Yak kendini yak. Bu antrenmanı çocuklar yapmasın. Değil mi? Bekleyin. 18 koyar şeye, alıyorsun. Evet geldi. Sen bir yaratma kendinde. Evet hadi bakalım. Hadi. Bir. iki Devam. Üç. Hep sende. Evet. Beş. Altı bir tane daha. Yedi. Bir tane. Çıkmaz. Tamam güzel. On beşte. Hemen hemen hemen hemen gel. Devam. Aynı tempo. Aynı aç. Ok ok ok ok. Evet. Ha yavaş. İşte bu. Devam. Bas. Bas. Bas. İşte bu. Bas. Zorlansız. Bas. Evet işte bu. Çok güzel. Mükemmel. Gidebildiğin yere kadar. Gidebildiğin yere kadar. Ha. Yaz, yaz, yaz. Huh, işte bu, işte bu. Maşallah. Çok güzel. Hadi abi. Dostlarım antrenman hepsini çekemiyorum ama değişik bir antrenman oluyor. Yazacağım açıklama kısmına. Bakıp yapabilirsiniz. Yalnız hareketleri yaptığım stilleri göstermeye çalışacağım size. Yavaş yavaş dikkat edin olmalı. Aldım, dört aldım. Evet, sen de. Çene, çene alt, çene alt. Evet, güzel. Yavaş. 2, 3 saniyede giriyorsun. Yavaş. Evet, yavaş. Evet, işte bu. Gerilim atsın, gerilim atsın. Devam. Sayı sende. Bırak. Evet, güzel. Bravo. Devam, bırakma. Bravo. 10. Devam ediyorsun, yavaş. Bravo. Sol. Yavaş, yavaş. broke. Çıkar görelim bakalım ne var diyor. Sık, sık şöyle adeli göğsünü sık. Doldur biraz. Ha, sık, dolsun. Güzel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Go! Oh. Bırak hemen. Ah. Kapma. Kapma. Kapma. kapma. Hemen yürü. Hemen yürü. 20. 1. 2. 3. Gelsin. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. Bir tane, oh. bir tane daha. Uh. Bir. İki. Çok güzel işte bu. Çok güzel. Çok güzel. Beş tane aşağıdan. Dön. Beş. Gel buraya. Dön. Gel buraya. Bir. İki. Üç. dört, Beş. Bırak hemen yat şuna bak. Yat şuna bak. Yat yat yat yat yat. Yat. Max. Max. Max. Güzel. Çok güzel. 7, yavaş. 8, 9, 10, bırakma. 1, bir tane daha. 2, bırak yavaşça. Evet, kalk. Kalk, kalk, kalk. Çok güzel. Sık, sık, sık, sık, sık, sık, sık, doldur. Doldur, doldur, doldur, doldur. Evet, bırak, bırak, bırak. Bir daha. Bir daha. Ah. Beşinci setim yanaş iş yapıyorum. Sonra antrenman bitiyor. Biraz boş çalışacağız. Biraz muhabbet edeceğiz hocayla. Videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Evet. Çok eğme kafa. Eğme kafa. Evet. Güzel. Oh. Yedi. Sekiz. Kaldır biraz. Kaldır. Kaldır. Oh. On On iki. Devam. Oh. On bir. On bir. Devam. Bırakma. Ah! Bırakma. Tamam. İşte bu. Çok Hadi geçelim poz. Ah, biraz pozumuzu yapalım. Evet hadi bakalım. Çıkar. Üstünü bir sil güzelce şöyle. Bir şey yanlış şey yok. Tamam. Biraz aynen şort indi. Evet güzel. Çok az. Evet. Derin bir nefes al. Nefesi bırak. Son bittiği yerde sık kendini. Ufak ufak nefesler ver. Bu duruş seni önden götürür. Çok da oynamanın gereği yok. Ya da biraz daha şöyle yatabilirsin. Hani bu ayağın üstüne biraz dizlerini kırıp da durabilirsin. Şu dizini biraz kırabilirsin. Evet. Ha. Bu da olabilir. Şuradaki Tabii şu an biraz daha ihtiyacımız var. Evet, sulu. Biraz suluyor ama açılacak tabii. Açılacak. Kuruluk olduğu zaman açılacak. Evet. Yan duruşu. Biraz daha elini bak. Aş şöyle gelsene. Şöyle gel biraz daha. Evet. Ha. Ayak orada kalsın. Çok güzel. Döndük. Elini buraya koyup buranı kapat. Ha. Bak. Görsün. Hakemler bu sertliği görsünler burada. Görüyor musun? Bu sertlik arkaya bağlansın. Çok güzel. Buradan tabii o zaman nefes verdiğin zaman o bir daha da açılacak. Şimdi çok su içtin. Normal akşam şu an saat 7 arkadaşlar. Yani Evet, 7'ye bir kadar mantıklı. 4 öğün 5 öğün yemek yedi. Gayet normal. Evet, sırtı dön. Sırtta demiştim biraz önce de. Çekiyorsun ilk önce. Baş böyle biraz aşağı doğru. Bak kal. Bas ve kal. Bir daha yap, bir daha yap. Acele etmesen ben sana talimatları vereceğim, ben komutu vereceğim. İndir aşağıya, çak, kal. Bak görüyor musun? Şurada ben şu an burada mükemmel bir derinlik görüyorum bak. Şu bölgede derinlik. Aç, kap. Bunu çok... ha. Şuradaki o bağlantı kopmasın. Şu bağlantıyı istiyorum bak. Aç, kap ve bir miktar arkaya yat. Burayı çok açtığın zaman, bak senin formunda açalım şimdi sen kendin aç bir şey göstersen ben. Hem de arkadaşlar da görsünler. Açtığın zaman şuradaki bu bağlantı şeylik tamamen gidiyor. Anladım. Dolu, dolu durmasını Dolu durmasını Yani orada tabii ben şimdi şeyim de mesela İbo. Ben geldiğinde şunu ben de öyle pozlar veriyordum. Mesela geldi bir açıyordum abi şöyle. Klasikçi gibi açıyorsun. Burada detayları kaybediyorsun. Zaten çok hani detaylı da değil açıkçası söylemek gerekirse o, o mevcut detayımızı da kaybetmememiz lazım. Bak ha bak şu an çok muazzam bir aşağıya çaktı. Açtı. Evet şu, biraz geriye doğru yatabilirsin şöyle. Çünkü hakemler sana nereden bakacak? Aşağıdan bakacaklar yukarıya doğru. Evet. Bu omuz başlarındaki bu ayarlamanın yapılması lazım tabii. El önüne koyduğun zaman. Şimdi diğer tarafına da bir de görüp bakalım. Bu tarafından bakalım. Evet. Dün göğsün baktığından ah. <laughs> kramp girer. Normal arkadaşlar. Normal. Gene koy bakalım sol ayağını sağ ayağın geride. Ee, nefes, nefesini boşalt. Evet, buradaki boğulluklar tabii gelecek, karın kısmı gelecek. Daha da patlak olacak. Omuzun durumunu oldukça iyi. Buraya çok böyle sıkma. Hani gö göster, aşağıya çakarak göster. Bak bu tarağı göster. Millete buradaki taraklanmayı göstereceksin orada. Ama çok da böyle sıkma. Hani şöyle sıkarlar ya şurayı. Elini şöyle getirdiğini. Bakın böyle bir poz yok zaten her zaman çap olarak geniş durur. Evet. Tekrar öne doğru gel. Doğru. Bas nefesi. Evet. Şimdi bir rutin halinde ver bakalım bunu. Sen ben seni hiç yönlendirmeden sen kendin ver bu rutini. Tık tık tık tık tık tık tık ilerlesin. Tamam çıktım podyuma. Evet geldim podyuma. Önden. Herkes sende. Evet. Boşalttın nefesini. Evet. Sağa dön bakalım. geri kapatma, evet. Nefesi boşalttı. Arkanı dönüyorsun. Evet, acele etme burada. Çektin. Bas arkaya. Bastın. Evet, çok güzel. Elini beline koy. Ver arkaya doğru kendini biraz daha hafif. Evet, güzel. Evet. Sadece buradaki pozlar Şöyle duruyorsunuz. Yandı tekrar. Yandı. Tekrar koy birine, beline. birine. elini Şurada şöyle iyi ayarlı. Evet. Döndüğü zaman zor, zor, zor. Zor. Bütün emeklerin karşılığı bir dakikaya bakıyor. Buradan işte çok sert ve çok daha öteki tarafından daha güçlü bence bu tarafı. Güzel. Ya bahane yok tabii ki de ama burası benim olduğum yere inanılmaz yorgun. 4 saat otobüs yolculuğuyla geldim. Ee, uyumuş kalmışım otobüste enerjimi zor topladım. Suluyum gördüğünüz gibi gerçekten suluyum. Bu suyu atmam lazım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hocam da benim de Instagram hesabım açıklama kısmında yazıyor kardeşim benim. Başarıların daim olsun inşallah. Eyvallah. 6 hafta var yarışına. Ama bu yarış sadece senin için bir başlangıç. Biliyorsun daha önce de çıktın sahneye. Şimdi daha dolu geliyorsun. Atletik fizik, daha farklı bisiklet senin için. Dolu dolu çıkacaksın. Mart ayında bir yarışım var. Nisan ayında bir yarışım var. Mayıs'ta bir yarışım var. Evet. Yani senin gibi genç bir kardeşimin bu sektörde, bu kısa sürede bu kadar çok yarış yapması mükemmel bir şey. Tebrikler. Teşekkür ettim. Dostlarım iyi bakın kendinize. Peace.